或者是您本身的职业是建商、好建筑业的朋友，请务必要记得，在周一这一天是不宜去做这个动土，还有翻动家中的庭院土壤的一个日子哦。礼拜一的部分呢，也很适合来帮我们提升好运，还有官运的一个日子哦。但是这一天呢，我们呢只能够做一件事情，就是呢。 帮我们先去把自己先做一个印章，那这个印章不用太过的这个贵重哦，只要去刻一个简单的这个木头的便章就可以了。那在台湾来讲的话，我们只要去一般的锁匠或者是呃有刻印章的这个店呢，就可以刻到这样，用五十元呢到一百块不等的一个价值呢，就可以刻到一头。 喝这样的一个便利的木头便章，好，请我们把这个便章刻好之后呢，放入到一个那个红包袋里面呢，就先把它搁置好，留到礼拜五这一天再来用哦。好，再来我们先来看一下礼拜二这一天又是什么样的一个日课。礼拜二这一天呢，是一个很适合祈福的吉日，尤其是针对你要祈求求子。 那请您务必呢去求，哦，这个祝生娘娘或者是观世音菩萨。好，再来呢，如果您是想要求针对那个治病的部分，那请您呢务必呢可以前往这个保生大帝的大殿哦，去祈这个相关的部分。那这一天哦是非常适合呢去做还愿以及我的部分哦。那大家呢可以放参考看看。 再就是礼拜三哦，礼拜三这一天呢是大退气的日子。大退气的时候呢，就代表的是我们不宜呢取静，可是呢，我们可以针对一些特定的状况呢是非常适合用的。譬如说，针对祭祀，如果呢我们要针对先人，我们要追思的部分，我们可以在这一天去办理祭祀，或者是我们想要为自己呢，就是。 做一个这个药浴啊，比如说我们到了这个中药行有买了这个药浴的包，我们想要就是泡澡，然后除秽，那我们可以呢在这一天做这个药浴包，好来把这个不好的这个地呢晦气给退掉。还有呢，在这一天非常适合大家呢做大扫除，然后把这个家里由里到外呢打扫的干干净净哦。 那同时呢，这样子会非常适合呢，在这一天呢去做一个消毒的一个动作。毕竟呢，现在我们疫情呢还是属于不是完全就是一个停滞的一个状态。好，再来呢，我们来看一下就是礼拜四的一个状况。在礼拜四的部分呢，我们的这个日课呢会逢到的是大头休日的一个日课。 家中如果有部分的这个家具呢，是需要做调整或者是整修呢，都是可以在当天去做调整的。那同时呢，在当天的喂食，也就是我们下午的一点到三点，逢到的是乌兔太阳日哦，所以在这个时辰呢，是非常适合给刚好在这个时间呢方便的朋友，可以在家中好做冲凉开运。 或者是您那个时段刚好您是在健身房啊，或者是您刚好是可以就是冲凉的朋友，你也可以在这个时候呢冲凉一下，啊，为自己开个运。好，那在礼拜四这一天呢也是非常大力可以做结婚嫁娶的，所以有需要登记的朋友哦，对新人哦可以参考礼拜四哦，好不好？再来就是礼拜五哦，礼拜五呢就是老师刚刚有说的，礼拜一要请。 需要求这个官运跟考运的朋友要去磕了一个便章。那在礼拜五这一天，我们逢到的是文昌值日的日子哦，所以呢，请大家呢务必要在这一天呢，拿了您在礼拜一磕好的这个便章呢，到有这个文昌帝君的这个宫庙，把这个便章呢，哦，石碑后过香炉。 然后再把它放在您的书房的这个座位上，那这样子，或者是放在您的那个，如果说您没有这样的一个座位，那您请您呢，至少要把它放在您的最近的一个比较常坐的位置的抽屉里面也是可以的哦。那如果您还是没有这样的一个位置的话，那就请您呢，至少把它放在一个玉手或者是锦囊里面呢，那随身携带，那至少呢。 也是有这样的一个效果，好不好？好，那在礼拜五这一天呢，也是非常适合呢入宅还有安香。那有需要的朋友可以同时参考看看。这一天也非常大力开市跟纳财，尤其呢有需要拜师习艺啊，也非常适合在礼拜五这一天呢去求师啊拜艺。再来，我们看一下礼拜六的部分。 礼拜六这一天呢，逢到的是玉堂日入日，也就是我们从早上的九点开始到下午的这个三点哦。请大家呢可以多多利用这六个小时的时间哦。您可以选择泡澡，还有在泡澡完后之呢，点指甲，完成这两套。 的这个阶段呢，来帮自己呢，可以就是除秽之后呢，再干干净净的出门呢，把你这一天这一个礼拜身上所结余下来的钱存进去的银行户头里面，哦，来达到当天的这个日入，哦的这个效果。你记得一定要把当。 周结余的钱存到您的户头里面哦，所以尽可能要把它换成整数的这个钞票，然后再把它存到户头里面啊。毕竟它是礼拜六，很多的银行是没办法零柜的，所以你可能没办法直接存零散的钱。那真的没办法的话，就是整户大家一起混在一起，好不好？再来就是礼拜天。 礼拜天这一天，我们会逢到的是当月的月破大号，所以大部分的吉日通书上的红字呢都是少取的。因此呢，老师会建议在这一天，请大家就安分一点，不要做过多的决策跟决定。以上呢是当中的日课吉凶，再让我们来看一下当周的运势网又是哪三个生肖的股票吧。 首先呢，第三名呢是我们属猴子的朋友，第二名呢是我们属鸡的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们会觉得周围的气场非常的协和，而且你们也能够非常适应呢现阶段手头上呢在进行的，不管是案子啊，或者是状况。 大部分的时候呢，呃，你的上司或者是跟你共事的人会觉得，哇，你好勤奋，你好努力，因为事情都进进行的蛮顺的，所以运势其实真的是在你的身边。好，那老师要建议这几个生肖的朋友，请务必好好把握这个礼拜的这个运势呢，加紧你的脚步，然后赶紧的把你想要做的事情有条理的、有顺序的，好。 剧的赶紧把它完成了，这样子会是比较好的。再来呢，如果有你有想要做的，也不妨可以在这个礼拜多方的去尝试，那或许你可以得到不错的一个 feedback 跟建议，那你可以更顺利的去做一些修正跟调整哦，也是不错的。那这三个生肖的朋友，在这个礼拜你们的运势做错之外呢，在感情以及财运上呢，也都相当的不错。 所以也可以除了跟情人或是家人多聚聚之外呢，啊，那也可以多积极的去多安排一些学习相关的课程来精进一下。再来，让我们来看一下个别生肖在当周要有的志向又有哪些。首先呢，第一个生肖是属老鼠的朋友，在这个礼拜呢是需要明白需求的一个状况啊。 那这个明白需求，并不是明白自个儿的需求，而是明白别人的需求。你必须要去换立场去思考，到底别人要的是什么。请不要给别人不要的东西，比如说人家明明是住的，可是你却给人家婚食，那你不是做了一件很不讨好的事情吗？那当然，我举的这个例子是一个比较不是那么妥当的例子，但是呢，只是希望。 也可以让属老鼠的朋友更明确的理解，怎么样去了解别人的需求，尤其是在业务上面，或者是在跟异性上面的相处，甚至跟家人上面的相处，你多了解人家，他们要的是，什么，他们可能要的是比较实一点的，或者是有的时候他可能要的是多一点的是行动上或是言语上面的东西，而不是就是这么的模棱两可，好吗？ 那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期四。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜要多一点的自我认同的一个感觉，也就是你必须要多一点的自我的肯定好，那才可以让你自己能有的爆发力，可以让自己更加的进步。那其实你是跟上一周比起来来讲的话，你在这一周的运势状况其实是持平的一个状况。 因为你一直没有办法很确定我到底有没有做得比较好，你还在持续的怀疑自我中。但但是其实大家看来都会觉得你有明明就有进步啊，你怎么一直在自我就是有这个 doubt？所以说，你属牛的朋友务必要把这个疑问呢，把它给挪开，这样子才可以让自己提升更多。 这个礼拜留意的天数分别有两天，除了星期三之外，还有星期六。下一个生肖是属老虎的朋友，那属老虎的朋友呢，在这个礼拜会面临全新的挑战。那这全新的挑战呢，你您务必呢一定要正面迎击，不要扭扭捏捏，不要逃避，更不要躲到别人后面，因为这样子只会让别人觉得是说，你怎么这么不堪一击？ 或者是你怎么这么没有 guts 啊？所以，如果你希望别人交付给你更多，或者是更让别人看得起你，请你务必要接下眼前的这些挑战。那属老虎的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期二哦。下一个生肖是属兔子的朋友，而属兔子的朋友在这个礼拜容易会进入一个过度执着的状况。 而这过度执着，不管是在对于金钱上面的斤斤计较，或者是对于在人际方面、工作上面，打个比方，比如说你在工作上面，你在制作一张表格，你会过度要求完美，线要移的左边一点、右边一点，这个颜色要调的怎么样一点，那旁边的人可能会觉得好像没有太大的差别。 因为把你的效率跟你的执着用在一些比较能够提升更大的效应的地方，这样子你的执着才会让人家觉得比较有效果，不然这比较会变成是凸显你个人的缺陷，而不是凸显您个人的的魅力哦。好，那属兔子的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期三。 下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜呢，请务必要学会负起责任，而这个责任呢，意味的是，嗯，在金钱上面，要学会怎么样的去管理，不要一时兴起就全部花完了，或者是就觉得是说没关系，反正我可以分期，那最后你就会发现你的账单上的分期越来越多。 然后财务上总是会让你压得喘不过气，那周边的人常常会觉得你怎么老是要调度啊，或者是怎么常常会觉得你总是会有这种要这个掉头寸的一个状况，那这样就是太理想喽。那属龙的朋友呢，更要注意，除了金钱状况啊，如果您是有家庭的。 更要留意一下，就是在亲子关系是不是有以身作则的一个状况，孩子会看待你有没有做一个树立好的表榜样给他看，所以请务必要做好自身的身教，那你才有这个脸跟那个嘴去说您的孩子。啊，那在公事上面也是一样的，如果您本身是主管阶级，如那你如果没有那个。 身段没有这个资格，那你怎么样去教，跟怎样去教训下属，都是一样的道理哦。所以，请你一定要有这个负起责任的这个抗战，好不好？OK，再来呢，我们属龙的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数是星期四。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。 而属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，务必要学会怎么样去宽恕别人。这宽恕别人意味的是说，请你不要老是让自己卡在这样的思绪，说：“哎呀，为什么他还没有得到报应？哎呀，为什么他怎么就是过得比我好？奇怪了，你怎么不好好想，为什么你还没有做好你眼前该做的事情呢？为什么你总是在想要怎么去讨伐别人没有过的？” 不好，没有过得比你顺利，为什么？你把你的这个吸引力法则都用在不好的东西上面，请你学会在这一刻起好好运用，怎么样去把宽恕用在别人身上，不要去计较，这样子呢，你才可以把你的磁场给净化，也才能够带好的磁场圈到你的周围。 那之后，你才会学会怎么样让周边呢有更好的一个磁场在你身边。那属蛇的朋友，请务必呢学会放下这个不能谅解的部分，还有不能宽恕别人部分，因为这样才是放过自己的第一步哦。那属蛇的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期二以及星期五。下一个生肖是属马的朋友。 属马的朋友，在这个礼拜必须要学会接收以及付出，而接收跟付出代表的是，除了呢，你可以得到别人的帮助之外，也也希望呢，属马的朋友也要去帮助别人哦。所以，这是一个 give，还有一个是 take，两个呢都要同时进行的，那这样子才会达到一个很平衡的一周哦。 好，那属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期六。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，要开始渐渐的去习惯改变自己，而不是改变别人的想法。因为不管你说的再多、长篇大论、大道理，别人都不一定会听得进去。不是因为你说的没有道理。 而是因为那个人可能就是不愿意被你教化，所以请你要习惯先改变自己就好了，并不是为了他而改变，解吗？而是改变那个想法，就是你不不能够改变每一个人，你也不用去强迫每个人要接受你的想法这件事情，不然你只是让自己。 非常的痛苦而已，好吗？那属羊的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是星期五天。下一个生肖是我们属猴子的朋友，那属猴子的朋友在这个礼拜会得到释放。这个释放呢，代表的是第一个你会觉得解脱，第二个精神上的释放，因为你会觉得哇，原来。 豁然开朗，原来是这么一回事，所以非常有利于你什么学习。所以属猴的朋友，在这个礼拜非常适合去做灵修啊，或者是去做多一点的阅读，你会忽然开窍，好吗？那属猴子的朋友，在这个礼拜没有需要留意的天数哦。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，你务必要检视你的期望。 为什么呢？因为老师希望呢，你的期望值其实通常都会设得蛮高的，你总会希望一定要在最制高点，即便你已经到了第二，你还观望第一。有的时候在第二不见得是不好的，知道吗？因为代表你还有追寻的目标。那在第一的时候呢，你能不断的被别人超越，其实也是一种压力，你知道吗？我们换一种。 心态去思考，所以说，希望属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，可以重新的检视一下你的目标，重新设定一下目标，那你才不会让你的期盼值过高，来让自己压力太大，反而呢，让周边的人呢也会觉得压力大的。这个礼拜属鸡的朋友也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于一要而上的一个状况，代表你的运势真的是旺旺旺，非常的旺。所以呢，除了旺而言呢，没有其他话可以送给你了。这个礼拜除了很觉得你的财运非常的旺，偏财运也旺，人缘也旺之外啊，做什么事情都非常的顺，好好的把握这一个礼拜。还有呢，老师呢要提醒属狗的朋友，在这个礼拜。 虽然什么事情都忘，但是呢，就是吃东西，请你不要狼吞虎咽，就这么一件事情就好了，好吗？还有，这礼拜并没有特别需要留意的天数，就只要保持好你的心态，做你该做的事情就可以了。下一个生肖呢，是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢，请你务必要坚持你的原则。为什么这么说？因为你通常所在坚持的东西都是最基本的，是。 对的，如果你没有坚持，可能最后反过头来会被人家骂说你，那你一开始就应该坚持嘛，你本来就是对的啊，你看你害我们浪费时间。咦，所以呢，有做朋友在这个礼拜，请你要坚持好你本来在做的事情哦，不要被别人左右了，或者是说，呃，被别人影响了，然后就改变了你的想法，也要坚持哦。 那这个礼拜并没有特别需要留意的天数啊。这个礼拜属猪的朋友呢，呃，人气也是相当的旺的，人缘上也是相当的很强棍的。而且，好的，那个加油哈，把握一下哦。好，以上呢是每一个生肖在当周的运势状况。再来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们属。 马的朋友，第二名呢是属老鼠的朋友，而第三名，诶，第一名呢是属猪的朋友哦。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友非常适合做什么？如果是已经有对象的，非常适合呢，两个人静下心来谈谈心。再来呢，第二件事情呢，就是一定要多一点的同理心去对待另外一半。 怎么说呢？如果，比如说是已婚的，家事都是对方在做，这个礼拜就请换个立场，由你动手去做，而不要都是动口，请大家去做，因为老是动那个口哦，没有动那个手，是蛮糟糕的，你懂吗？那再来就是呢，在这个礼拜呢，请用多一点的智慧哦，去。 谈感情为什么呢？我们要用多一点感恩的心情去看待对方为我们所做的一些事，尤其是那些很细微的一些事，比如说他会愿意为我们做的改变，愿意为我们做的一些包容，或者是呃基本的一些日常的事。情，为很多事情都不是他一定要做的，是因为他爱我们，或是他喜欢我们，是愿意为我们去改变，为我们去做。 要在这个礼拜，要多一点的这个感恩的心，要什么事情都是 take it for granted，啊，不然的话是比较不利。那如果你有保持这样的一个很感恩的这样的心呢，在这个礼拜也会非常有助于呢让感情加温哦。啊，如再来就是针对没有对象的，没有对象的呢。 在这个礼拜，如果你是想要追求对方，想要打动对方，那一样，请用老师刚刚讲的这样的一个诉求去打动对方，让对方感觉到你是对他有这样的同理心的一个诉求，那这样子是很容易可以赢得对方的芳心的，哦，甚至是可以得到对方的一个 attention，好吗？OK，以上是当周的运势播报。 喜欢的朋友可以在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。需要咨询的朋友可以通过上方的微信号加入老师。我们是金老师，我们下周准时首播，下周见喽，拜拜。